Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Čia Tiško kanaliukas. Ką jums reiškia žodis savoka? Tikriausiai pagalvojate, kad tai dalykas, ko reikia ieškoti žodinę. Jei nežinai žodžio reikšmės, atsiversk ir pažiūrėk, kaip tas žodis apibūdinta žodinė. Taip, tai iš ties savoka, tačiau šis reiškinys yra kur kas gilesnis. Toks gilus, kad kaip pamatysite, savokos mums kaip nosė žiedas jaučiams. Savoka susiveda į tai, kaip ką nors suvokiame. Jeigu save suvokiu vienaip, tai ir esu vienoks. Tačiau pradėjus save suvokti kitaip, iš karto keičiuosi. Pavyzdžiui, Jei žmogus save suvokia kaip klusniai nurodymus vykdantis raiktelį, tai ir jo elgesys atitinkamas. Tačiau jau kitą dieną, ko nors prisiskaitęs, tas pats žmogus gali nuspręsti, kad jis yra kūrybinis gaivalas kurio paskirtis – sukurti kažką individualaus ir išliekančio. Jei žmogus taip pakeitė supratimą, kas esas, senąją darbovietę pradės vertinti kaip kalėjimą, iš kurio truks plėš būtina ištrūkti. Niekas taip nekeičia tikrovės, kaip naujos savokos atsiradimas. Tarkime, trumpam pamirškime, kad egzistuoja toks reiškinys kaip mada. Kaip vertintumėte mados kuriejus, jeigu nežinotumėte, kas tai yra? Tokiu atveju mados kuriejas būtų paprasčiausias siuvėjas pamišėlis, kuris dėl kažkokių kuoktelėjusių priežasčių vis kaitalioja drabužio formas. Ir pats siuvėjas savo taip atrodytų, jeigu mados savoka jam neegzistuotų. Tačiau savokos gimimas dar tik pusė reikalo. Savokos gali dar ir nuolat kisti. Pavyzdžiui, tokio žodžio, o tuo pačiu ir reiškinio kaip visuomenė ilgai apskritai nebuvo. Jis atsirado tik modernios demokratijos priešaušyje. Kai ši samprata tik atsirado, ji buvo prieš pastatyta valstybei. Visuomenė yra natūrali tvarka, pagal kurią žmonės susidėlioja gyvenimą be išorės įsikišimo tačiau ilgainiui visuomenė pradeda suvokti kaip žmonės, kuriuos politikams reikia valdyti. Bet, kad valdžia galėtų sklandžiai valdyti visuomenę, pirmą reikia pakeisti sampratą, kas ta visuomenė yra. Kitu atveju, senasis supratimas vis lys į paviršių ir kels nesibaigianti pasipriešinimą. Tai tarsi siekti pavergti laisvus žmonės. Kol nepakeisi supratimo, kas yra laisvas žmogus, tol jo nepaverksi arba tas pavergimas bus trapus, pavojingas pačiam pavergėjui. Taigi, mūsų gyvenimą patikimai valdo sampratos. Tai žinantis mokslininkai ir įtakos technologai leidžiasi į žygius keisti mūsų galvose įsitvirtinusias savokas ir vietoje jų dėkti naujas. Ne visi jų ketinimai būtinai yra piktybiški. Pavyzdžiui, mokytojas mokykloje dirbdamas su vaikais irgi daro tą patį galų gale ir aš šiose laidelėse jūs supažindinu su įvairiomis naujomis savokomis ir sampratomis. Tačiau esama daug atvejų, kai reikia būti atidiems. Pirmiausia, į jūsų savokas kėsinsis rinkodarininkai. Štai čia matote, kaip viena treniruoklių linija pavadinama sporto menas, o kita galios linija. Kaip matote, Pavadinimai kartu su įrenginių dizainu parinkti labai kruopšiai ir daro mums maksimalų poveikį. Tokios savokų inžinerijos aptiksime ko ne visur - moksle, mene, viešajame administravime, kur tik norite. Tačiau pati svarbiausia ir pavojingiausias rytis, kur tai taikoma, yra politika. Būtent čia dedamos visos pastangos įpiršti savo žodžius ir jų reikšmės. Visa politinių pokyčių eiga visiškai priklauso nuo to, kiek sėkmingai pavyks tai padaryti. Puikiu to pavyzdžiu galėtų būti šios dvi frazės – apginti šeimą ir už įvairovę. Taigi, tas, kuris geba primesti savo savokas, valdo ateitį. Kartai savokas reikia noriai priimti ir keisti, nes be to nebus pažangos. Tačiau jos lygiai taip pat gali pasitarnauti ir pavergti, atimti žmogaus individualumą ir sveiką protą. Sampratų nevaldantis žmogus neišvengiamai bus klusnus fanatikas, ištikimai vykdantis tai, ką jam primetė manipuliatorius. Štai kodėl į savo rankas turite perimti savokų, kuriomis mastote kontrolę, nes nuo to visiškai priklauso jūsų ateitis. Šiandien tiek, o kitoje laidelėje apie panašią, nemažiau įspūdingą temą aiškinsimės, kas yra naratyvas ir kaip jo pagalba galima formuoti masės pagal savo paveikslą. Šiandien tiek. Žiūrėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki.